привет! Сегодня я буду играть в метрострой на карте Некрасовская. Хоба, заходим, ставим, просто залетаем. Мирной, СПБ. Вот с этой маской теперь будет, хоба. Хоба. Хоба. Угу. Готово. пятерочку action. короче, нужно ждать админов. Надо без них я трубочку не вообще. Хотя я могу только эту каретку. А, еды я не могу поднимать. Нет. Ну, да, прикольно, между вот. Еще я узнал, как перетаскивать чудочку. Это на кнопочку Е. Да, так что вообще зашел в первый раз. ну просто я запустил почти сам. Можем отправляться. jak mało bożniaków. society, no society. Just right. Just right. Just right. Just right. Just right. Just right. Just right. не хожу. Как-то я оптимизм не 这个方案相不是活，适合那个。 двинемся. Ну, чего-то. Зачем отодвигаться? Все. Можно продвигаться? Нет. Хорошо. В общем, да. я доехал с полной поплавом. Тогда очень сильно, между прочим. На других станциях поменьше, кстати. Сколько? Там все то же самое. Карта. Gracias. как я быстренько чуть-чуть. Это мне весело кататься. Зачем его? Который станция будет так вот спустя, хочет, что-то очень проводить. классного нет. Все такое все равно как Может, это очень мешает, да? Больше экспериментов. не доехал, что там вагон не доехал. Короче, матчи, получается, интересные штаты. Короче, я выяснил, лучше, во-первых, не ездить на таких составах, где нету смены дешифратора. И, во-вторых, да, здесь почувствуешь дешифратор. Все случае только это. Мешает мне ну, нормально там катать. Так, я беру. Ема. Ешка. Создаю. точно. Зима. Зима. Оба. Станция улица Дмитриевского. This is улица Дмитриевского. Ну да, это улица Дмитриевского. Все верно. Так, подкалчиваем. этим. В. А. Во. Поедем на этом. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Касино. The next station is Касино. Во. Поедем на была скорость, ну, вот, как я понял, вот это. А, нет, вот, скоростиметр. Скоростиметр. Главное, чтобы не было. это наши, ну, видимых. No, в общем, вот уже почти научился запускать поезда. Но опять-таки комп слабый. Не, не вся поезда, вот как мы видим, вообще могут у меня стабильно работать. Что ну, не совсем гуд, но ну, все-таки да. Поезда работают. Понял. Вон, четыре вагона за собой везу. Такие, между прочим, шли три ездят. Все двери вроде как нормально. Таковое. Ну да, я старался. <laughs> Мы сейчас ручками откроем. объявление можно? Ну ладно, поедем. Двери там закрываются, осторожно, там все это. Thank you. получается, ну, бокская получается. А, торможу А чего я правда так рано торможу? Рано, рано шутишь. Я уже придумал сам. сейчас нормально. Следующая станция Стахановская. Платформа. А, не слушаю. Я платформа. Ай, ладно. Nothing. ВВП. для что ли, нужно. one. Стахановска. Так, Station. Так. Station. время, так сказать, родное. Опа. канала. Опс. Кто-то мне пишет. Двери закрываются. Следующая станция Нижегородская. Платформа справа. отправляемся. Отправляемся на Джигаровку. Господа. Оп. вперед. По 5 РП загонял. Назад. Побыл, побыл. вот это право. Где? Право. А где? Где вот на север другие станции, сюда другие. Значит, я должен поехать вот так. сделаем еж еж 3 то бы нас получалось всем Hub Unity. Помнишь Hub Unity? А. Это мой? Или это его? сам режим дракон. Нет, это не должна. Хм. Так, R. Опа. Подкачиваем. И перестав подкачивать. куда же нам дальше ехать? Даже, даже не написано. Какую команду использовать или еще чего-нибудь. я на втором. Кожен загореться, свечи. Но горит красный. Значит, что-то не так. Почему автомат лучше? О, вот. Разрешающий появился. Куда садимся? Закрываемся. Ты э, размером. Семь. Достаем. Теперь летим в другую кабину. Ты yatağım gitmiyor. Şöyle bir gidiyorum. вам разрядилась на оно. Тут может, тоже разряжать? добрый вечер еще раз. это объяснил. Так, это что, Нижегородская, да, у нас? Плюсик. Вот, Нижегородская, да. Дешифрат 2.6, АРС, контроль. сейчас что-то. Ну, Просто если кнопки не нажимаются, надо выключить автооборот. Ну и будем ехать. заканчивать. Да, серия супер неудачная, супер лаганная, супер непонятная, супер не супер. Но все-таки это серия. А серия не может быть не серией, потому что она уже серия. Сейчас вроде Так, внимание, сейчас буду вспомнить состав на станции Нижегородская для проведения одного теста. В... Или ладно, доедем до э, Дмитровской. Ладно, доедем. И уже точно буду заканчивать. Сразу. если что. Вот сервер, на котором я играю. В общем, сколько я там, не знаю, записывал. И на боке я катался. И на этом еже. И на номерном даже катался. В общем, серия очень насыщенная. <laughs> Как бы это странно не звучало. Ну, в общем, всем удачи и всем. Альтер 9.